मैं रिकॉर्डिंग लेना पिया यार पता नहीं की मैं कुड़ा आ रहा था जो पहली दफा खेला पिया मैं यार इंदे च तुसा एरिया जो करना है हम पैर आएगा पता नहीं केरा पड़े domination team match let's go ओ ओ मेरी तो गन शो करनी थी नहीं भाई the base will be activated in 5 seconds कुछ नहीं ना seconds. Please, get ready A has been activated the red team is occupied base A क्रम है ठीक है ठीक है पक्का शॉट भैया खड़ में कहीं नंबर बड़ा वाला आसिफ हां हम गन शॉट ही है कितना बंदा है मेरे को डसा मार मरना मेरी पिन A weapon crate has बेस ही है ना डिफेंड करने को ना और मेरे बंदे को दिल का दौरा पे आता धक धक धक धक लग रहा है ना दो ठो और मेरे हो जाते तो साइथो ना सो मेरी लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा है मर गए मैं मारना था Büyük The blue team is leading as domination enters the second half. अगर है तो बंदा इधर विंडो जाया The blue team will soon take over a base. ओ मत मार वो विंडो वाला मार दिया इतना एक है बंदा The blue team has taken expired successfully. Base C has been activated. The red team has occupied base C. Face C activated है कि मैं ऑक्यूपाइड कर गया एक कैसा ऑक्यूपाई कर दिया है हम सी ऑक्यूपाई करने हैं इन्हें को तो नहीं सब पहुंचा जाता crate has been oh, activated. टीचर रिलोड है चला के बंदा बचा है सेम है ओए फजी कौन सा है कि यूज कर रहा कोई भी नहीं भैया मान भी नहीं सकता सीरियसली तो कोई भी नहीं है यार हैक दे तो बगैर थोड़ा तो खेलते पे नहीं यार क्या मजा आ गया तो ये किसने कहा नहीं खेलता ये देख लो छः दिनों तक नहीं खेली अब इमरान ने कॉल की है तो मैं आया हूँ नहीं तो मैंने आज भी नहीं आना था हैक नहीं है मेरे पास तेरा दिल ई गलो नहीं करेगा चला नहीं देता तेरी गेम <laughs> यू नहीं इमरान यार कल करो मैं कॉल कर दूंगा ओके ओके ओए कि था आगे बंदा है वैसे भी कितने किल हो गए ओ यार गंदी लोडिंग अच्छा बड़ा पेड़ लिया यार ये M249 वाला सांस ही नहीं लेने दे रहा दो बार मार गया मुझे भाई इसका तो पता नहीं चलता कहां कहां से आके मारेंगे और तेरी ये मेरा ही साथी मुझे ग्रेनेड मार दिया ये चेक कर इस काम चवल का कमी ना हो जान जो कर सी ये आगे सी क्यों है सी का मतलब <laughs> चुतियापा <laughs> हाँ क्या जिंदगी है यार जाने दे भाई दोबारा की बात है यार मैच में मैं तेरी सोच वहां क्यों पहुंच जाती है मैंने और कुछ भी नहीं कहा तूने फोकस किया ना फिर मैंने तुझे बताया यार मैच में जाने दे बताना बताना भी गुनाह है नहीं जब बंदा बंदा के जहन में कुछ और हो ना फिर बंदा फोकस करता है कि चीज पे उसकी तेरे जहन में कुछ और आया इसलिए तूने फोकस करा अच्छा होगा गरीब को माफ़ी दे जा अच्छा। यार गन्ने का लेवल दे रहा है अटैचमेंट बाद अटैचमेंट लेट्स गो वो लेवल दे रहा है अटैचमेंट मिलदर बाद पहले पहले गंजी बन जाएगा activated in 5 seconds Please get ready. Base A has been activated. Base A the है blue कितना? team has occupied base A. अच्छा ये है ये है ओ भाई चल तो पीछे को भी आ गया ये लड़ गया थी ज्यादा इनकी है सारा रेड डाले चलता है crate has been activated. भाई तो पीछे आ गया <laughs> क्या मैं रिकी जा मेरे तो कल सही सही चोरी हो रहे हैं कल Cover me! ये भी पॉइंट है ओ भाई अबे ये क्या हो रहा है fuck? अरे यार ये डीपी वाला सांस ही नहीं लेने दे रहा अब बंदे है कहाँ पे ओ तेरी खैर आरपीजी ये किधर से ये गोला कहाँ से है तो एक को मारा दूजा छिता गया वो जीत दे पन यार गलत गोली करो और तेरी खैर अरे तुम लोग ए के अंदर खड़े हो मैं इनको देखता हूँ यार ये क्या है इसकी तुम अपने बंदे ग्रेनेड मार रहे हैं तो बंदा उधर क्या करे कौन ग्रेनेड कर पता नहीं केड़ा वा आ नंबर फोर ही होना वा समझ रहा वो जीत रहे हैं हम हार रहे हैं जड़े पास लोग तो बाप पिछवा दे मारे यार पीछे क्या तेरे सामने खड़ा था तूने मार सका भाई डेमो की थी भैया भाई भाई सामने था तेरा मुंह अब कुछ सुन ना लियो तो। मुझसे बिल्कुल सामने था भाई डेमो की थी बैठा यार समझ नहीं आ रही भाई भी आना इन्हें केड़े केड़े ज्यादा है हर पास वहां से एडे ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ये अपने से फिर आ गए जीत रहे हैं फिलहाल वो The red team has taken a base successfully. Base C has been activated. यार वो सारे इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं तुम लोगों को से इकट्ठा रहा ही नहीं जाता इकट्ठे नहीं एक तो रहते बट ठीक है तू सी पे खड़ा रहा इनकी ऐसे की तैसे ले चंगा तू खड़ा हुआ बच गया मेरे हाथों से नहीं तो तुझे ग्रेनेड मैंने कर देना था ये शुरू हो गई टीम आना मेरी टीम पता नहीं कहाँ पे चले जाती है जब वो लोग आते हैं तो भजन मैं इतना देर ही मैं तेरा डैडी वहाँ पे मरा है तो उससे पहले मरा हूँ मैं तेरे आगे ही मैं खड़ा था यार मर गया ना अब चुप हो जाओ उनका कवर चेक कर भैंस की तो मैं एक को मारो दूसरा दस्ती मारता छब्बीस हो गया बेस पे खड़े हो यार डिफेंड करो बस दूर दूर हो जाओ अब समझ आइए इसका ये चक्कर है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये आधे घंटे से हमें पता है कि इसका ये चक्कर है भाई मुझे अभी पता चला ये रागर में एड आ गया भाई मुझे किसके साथ चक्कर चल रहा है किसका मुझे अभी पता चला इसका ये चक्कर है मुझे हल्का सा डिफाइन करना में हेल्प कम है कौन सा खेल रहे हो डोमिनेशन हम्म राजू तू रिक्वेस्ट नहीं गेम पता है मेरे पास मैंने कल ही एक्सेप्ट कर दी थी एक्सेप्ट कर से सारे लाइट चले गए चल नहीं अब नया अकाउंट से नहीं किया नया अकाउंट से सेट करेंगे हां कर लो भाई तो रिलोडिंग तो इतना टाइम लगा दिया हाँ, हाँ, हाँ, पंद्रह रुपए किलो में इधर हजार पे चल रहे हैं अरे ये क्या मेरा बंदा आड़े क्यों गया बंदे कट गए हाँ तो। एक गरीब आदमी आ ही गया था तो उसको उसको खड़ा रहने देता बस ठीक है ये वाली बेस नहीं छोड़नी चलो बेस बी है किधर रेड टीम ऑक्यूपाई कर गया वो एक ही बंदा है चलो घुस जाओ घुस जाओ ये बैठा हुआ ये बैठा लेवल तो एट अभी तक हैक नहीं लगाया वाओ ओए हाँ, भाई हाँ। ले अल पे चढ़ जो मर्जी सोच हाँ लगाया क्या पट तो हाँ, लेगा इतने दिनों से गेम इसीलिए तो नहीं खेल रहा हैक नहीं है फिर वही वाली बात वो पीछे आगे मार भैया त्रय मिनट तक लिखा है आला ग्रेनेड कोला बचाया बाकी नहीं सकता ओ बस करो आज वो मैच बहुत लंबा जाने है मैच थोड़ी थोड़े से सेकंड रह गए बस दो मिनट अठारह सेकंड बी बी ऑक्यूपाई होना ना बी है किधर अच्छा ये हम बी पे ही है हाँ बी पे ही हो तुम लोग तुम लोगों को सही वाला कवर दिए खड़ा हूँ और क्या चाहिए तुम लोगों को मेरे बाने भाई मेहरबानी पड़े पड़े पड़े पड़े पड़े ओ शुक्र है एक डीडीएम चला है पूरे तीन मिनट बाद वो उन्हें को पीछे आके मारा मैं तोरे मुंह की दिखड़ा बैठ बदला मैं भी यही देख रहा था आप दोनों हर बार इसाक मार रहे हैं कितना मारी पे ओड़े ओहन पीछे साको आगे मारे कड़वाई नहीं दिखती તાજ ई वाली बेस नहीं छोड़ी मैं मैं जोर बात समझ आ गया ना गेम की मारा लफा मदर मदरफकर सरप्राइज और समझ आई है चक्कर उस्ताद आ 28 जबरदस्त हाँ ये हैकरों का हाल होता है देख ले <laughs> यार हाँ, एक बंदा छुपा बैठा है वो कह रहा है भाई ये ये इस इसके पीछे बैठा हुआ है भाई इसके पीछे जाता हुआ देखा है तो वो उसके पीछे के अलावा और कहाँ पे जा सकता है तुझे वो ग्रीन नजर आ रहा है वहां से वो निकलेगा तो वो ग्रीन हट जाएगा रेड बंदा अब चाहिए अच्छा, क्या मुझे ऐड करो भाई कब की कर ली और तुझे ऐड भी ऐड पे ऐड किए जा रहे हैं पर तू एक मिनट से मैच में है आगे देख लॉबी में खड़ा गौर से देख लॉबी में लॉबी में कहाँ पे खड़ा है तू ये देख ये कौन इधर खड़ा तू हमारे साथ खड़ा है ना लॉबी में थोड़ी खड़ा तू शिट मैन तू लेजेंड प्लेयर्स के साथ खड़ा अच्छा मेरा पाकिस्तानी झंडा लगा गया ओए इमरान रिकॉर्डिंग